兩分區喺眉心，三分嘅喺鼻鼻出，記住前鼻都係九十度，明唔明白。再遠兩步嘅波係啦，口口壓口出用力，明唔明白。力量好接近㗎，口出去都係咁射。 大家好，又系我 Coach 灰啦！啊，好开心啊！今日竟然揾到一个体育馆可以拍啦，多谢 Bunny 可以借呢个场馆俾我哋啊，多谢晒。咁啊，所以我哋今日可以拍到教学片，好耐都冇得拍啦，因为我哋到今日都未开球场嘅。好啦，今日呢，我哋诶一开始想讲呢，就系一个诶投篮力量最新嘅投篮力量，我想再教清楚大家。 咩叫核心嘅力量？OK，因為咧一點五 motion、one motion 同 two motion 嘅準備動作、發力方向、用嘅力量都會有唔同嘅，所以我哋今日咧就係針對翻一點五 motion 咧去講呢個投籃力量。因為其實誒之前睇過我哋出嘅一點五 motion 啦、新單同投籃咧，咁其實咧都有好多人咧會誒話啊，我哋唔會壓嘅，因為一壓咧。 就好慢，同埋另外一個咧就係會話，我哋係先坐低一接波射，咁就快。誒呢個係 two motion 嘅動作嚟嘅。OK，咁如果你話咧誒高階賽事唔會壓嘅觀眾咧，咁你睇下呢位啦。 咁啊，睇個背影你知佢係邊個啦，係咪？佢每一球都壓，佢打緊全世界最高階嘅賽事。如果你唔壓嘅話，你會靠咩射啊？靠手咯，係咪？唔壓。 所以我哋呢，其實你見點解會壓呢、呢個係同傳統嘅準備動作有好大分別。而家今日解釋點樣可以令你嘅投籃開始更加 smooth，同埋令你嘅投籃力量提升。練習投籃動作之前，你要令到你嘅力量提升嘅話，有幾樣嘢你必須要做到：一、手腕要柔韌。講過嗱，之前喺 Shooting Course 第一條片已經講咗點按摩嘅。 即系我睇到大家唔系好多人睇嗰条片，但系身体嘅细节系令你可以越射越柔韌，越射越靓，越投越顺，越投越大力，就系喺个手腕嘅细细节，同埋你全身嘅筋肉。即系而家啱啱我哋对 last dance 啊，最后之舞上咗之后。 大家又睇翻 Michael Jordan 啦，其實咧你見阿 Michael Jordan 當年咧係好大隻，係咪？但係佢啲動作好飄逸啊，好柔韌嘅，就係因為誒有專業嘅人幫佢按摩啦，幫佢拉筋，係咪？你唔使揾一個專業嘅人啊，你揾自己得㗎啦，你都可以幫自己按摩。分享咗一啲咧，我點樣自己鬆筋嘅方法，你哋其實咧嗰啲片係緊要嘅。我哋今日先講翻之前我 post 過嘅一個拉筋嘅方法。 好似阿豪咁，一個典型嘅年青人，典型嘅年青人就係好勤力去讀書啦，係咪？所以咧就會令到咧佢哋呢度咧就糊咗嘅。就係當佢哋咁樣讀書讀得太多嘅時候咧，呢度咧開始咧糊得越嚟越犀利，核心越嚟越唔用。當你咁樣坐喺度。 或者攤喺梳化度讀書嘅時候，你大腿後側嘅肌肉喺放鬆嘅狀態十分鐘後，因為之前日本有個節目我睇過咧，十分鐘後佢開始變硬，會越嚟越硬。呢度一路越放鬆越硬，記住越放鬆越硬，你就會影響到條腰，因為佢呢度條筋會扯咗條腰，然後你就會整整趴呢度同呢度都會硬。 當你越嚟越硬嘅時候，而呢度嘅糊咗，你哋射波咧就會變成咧，我唔翻起咧就只能往前推，個人會咁樣跳前，唔係跳前咁簡單。呢個就係我成日講重心中前跳，我講過好多次跳前係冇問題，但係唔係咁樣中前跳，而係我哋係壓跳。 我哋係跳咗一步嘅正常嘅，但係你唔可以刻意往前跳，跳前唔係罪唔係錯，係一個正常嘅發力方法。但係你個人個重心已經下爬，比自己只腳更前咁去跳，就叫中前。 我哋之前講過下爬就係你嘅重心位置。一毫正常身形正常得啦。正常嘅話，佢下爬而家喺呢度。但係當一攞波嘅時候，正常係啦，攞波正常係啦，攞住個波係啦。佢個下爬而家就喺呢一度，明白嘛？呢個。 就係而家就喺呢一度，佢射波冇問題。但係如果佢再直啲嘅話咧，佢嘅力量會更加好。One motion，一點五 motion，我哋發力嘅中心點，中心點係呢度，唔叫跳，唔係跳咁簡單。OK，我哋先壓，壓彈。 呃，但讲过好多次，呃，但，呃，呃，弹。嗱，可以咁样跳嘅，之前都 post 过噶啦。大家感受下咩叫核心啊！你就咁跳。嗱，而家我系放松晒，你就咁跳，你会小腿攰。OK，你通常我会叫学生跳五十次嘅。当你就咁跳五十次嘅时候，你会发觉小腿攰。OK，呢个。 我稱之為重心力，唔係核心力。核心力我哋唔係彈上，啱啱你係用肌力往上彈，我哋唔係彈上，我哋係往下壓。點樣往下壓呢？首先腳踭離地，腳直，用呢一度嘅力向下壓、壓、壓，放鬆、壓、放鬆，呢度壓、放鬆。OK，壓。 放松佢会弹上嚟嘅，明白？正如你就系咁样压放开，压放开，佢都会弹出去。你只要向下压，你嘅筋一定会将你推翻个人上嚟，推上嚟呢下并唔系用肌力，我哋我称之为呢个唔系用肌肉嘅力量弹上嚟，我哋系用筋膜嘅回弹力，压压压。 O.K.，咁你就係嗱鎖住呢一度，鎖住呢一度，就係咁樣向下壓。O.K.，你攞住個波，一開始嘅時候用手帶動，方便啲嘅。高階咗之後咧，你唔使用手，隨時都可以調。而且重點壓實，保持呼吸，壓實保持呼吸，明白。 基本上跳一二百下都冇問題。到你練熟咗之後，我哋用核心、用筋膜做呢個動作嘅，你嘅肌肉係冇用過力嘅，所以咧你就可以隨時咧側切，因為我係核心肌力、核心肌力，而唔係肌力、肌力分開咗兩 part 嘅用力方法。你打波。 柔韌好多。第二呢個核心點樣去做？用呢個力呢？遲啲我會再拍一個誒核心課程，特別適合斷咗膝頭哥韌帶。因為你做幾多 training，或者喺物理治療師嗰度練幾多 training 都好，你練嘅都係一啲我稱之為比較靜態嘅動作。你喺籃球上面打緊波嘅動作。 你要喺嗰度練習一個全身嘅发力，你先至唔會受傷。明白？我重申一次，我唔係兩隻腳傷咗咁簡單，我係呢只腳斷咗做咗手術，呢只腳斷咗未做手術，而家入邊係冇人帶嘅，但係你照樣見到我急停，你照樣見我可以側切，照樣見我可以走嚟走去。 甚至打到個而家打波直情彈下彈下咁樣呢個就係因為我改變咗我自己嘅核心出力。我而家去打籃球，我自己不停喺度自己逼自己喺度練習嘅時候，我會有一半以上時間用住核心嘅力嗱，唔係全部都用核心嘅，要有重心同核心，因為重心咧係敏捷嘅，核心咧係力量。我哋要兩個力撈住用，我哋要練習嘅係控制自己嘅核心力同埋重心力。我哋有兩套力量。 咁咧，遲啲我會拍完，但係咧呢個核心嘅課程咧，真係呢次會係收費嘅，係啊，因為我想誒有個遠大嘅目標，我希望我可以喺餘身起到一個體育館做一個訓練基地，所以咧我會慢慢開始收費。我之前冇目標，完全唔收費，嚟緊個課程我會收費嘅，希望大家支持下啦。好啦，我哋繼續講啦，新嘅一點 motion 係點樣用力呢？首先，誒，我睇一睇阿豪。 我哋射波而家系摆边度？嗯，OK，争少少，先对住镜头睇住。你而家咧，阿豪个波位置会偏中间嘅，过少少，系啦。嗱，好多人咧会咁嘅，点解会去咗中间？但系我哋明明喺左边，就系因为咧睇住左手嘅架拉底呢个位置。嗱，呢度你见佢有呢个距离嘅系咪？呢度冇，所以你个波会飞咗去中间。 我哋咧呢度啊，呢个位置咧好紧要嘅呢度，好多人咧就系呢度夹住咗，令到你冇力，明白？你试下咁样夹住，你举唔起上嚟，明唔明白？打翻开，我哋最紧要一样嘢，但呢度同呢度打开嘅角度要一样，因为当你打开咗嘅时候。 我哋你隻手伸直咧，向上伸直，你先會順力量先傳到上嚟。我哋唔係用呢度嘅力，但係我要將我嘅力傳上嚟。而有好多人點解成日話啊，我個波會歪左啊，歪右啊，就係咁解咯。你呢隻手打唔開嘛，咁咪變成乜嘢啊？係咪佛系式投籃啊嘛？明唔明啊？OK。 善哉，你會變成佛系式投籃，因為你呢度舉唔到上嚟啊嘛。所以我哋打翻開先，OK，波擺喺呢度，記住咧，盡量咧，我哋咧擺個波咧最右手邊呢一條線咧，呢條線咧喺自己嘅中間點，係啦，打翻開，係啦，good，我哋記住一樣嘢，壓就係用翻啱啱一二三，你試下咁樣壓壓壓壓 中前啊！你個重心明明啱啱你個下爬，聽唔聽到？佢個下爬就喺前面。呢個就係攞住個波嘅時候，同你刻意做嘅動作係唔同 Good，明唔明白？就係咁樣射。OK，再嚟啊！CM 試下。Good，再嚟，再射。 Good，好靚啊！其實阿豪出手已經靚咗好多，p e r 線靚咗好多。係啊，CM 都好咗好多，但係停。CM 個波舉得太高，你啱啱嗰個係 One Motion 手法嚟嘅。咩 One Motion 就係嗱，當你舉咗呢度嘅時候咧，直接出手嘅。呢個唔係一點五，好容易用到膊頭力，就係講緊 One Motion 嘅缺點。 好好容易用到膊頭力，真正而家 NBA 真正 One Motion 嘅人咧，我認為得翻阿 t r a y a n 同埋阿 Curry。反而我覺得 One Motion 全 One Motion，即係呢一隻咧，反而咧係講緊係，我覺得更加講天分。之前我都講過，誒投籃冇絕對嘅，冇 Two Motion 唔係一定錯，但係 Two Motion 個发力喺中間咁解啫嘛。但係 Two Motion 會適合啲咩人？會臂展比較長嘅人。 佢會比較適合 two motion。如果你點解啊？因為佢哋手長，你佢哋 one motion 唔到嘅，係咪？但係佢一樣可以用一點五，因為一點五嘅力量係下上 two motion 手長，所以佢哋咧一般要咁樣縮後射。同樣啊，手長、臂展長嘅球員，你打中距離都係比較多，係咪？本身你嘅得分範圍都係喺呢度，明白點解個人會臂展特別長啊？高啊嘛，通常都係咁。 你冇絕對嘅一樣嘢，一定要揾啱自己。但係普遍分 one motion 一點五同埋 two motion。我哋亞洲球員咧，其實臂展一般唔長咧，一點五同一咧係 OK 嘅。但係我個人認為一 one motion 咧，更加講你嗰個天分，更加講你嗰個身體協調性，因為其實幾難用嘅，力量好大，好難控制。 明唔明白，你見阿豪同阿 CM 之前控制得唔好，係咪啊？但係一點五咧，下上嘅力量攞翻 One Motion 下上嘅力量，然後去投籃。記住，我哋個波唔使擺到咁高啦，因為我哋有一個合球動作，有一個 Square 瞄準動作。記住打翻開呢度，記住壓壓何為壓？大家可以做呢個練習，睇住單腳做重心腳，指住框嘅左邊。之前講過㗎啦。OK，波波喺呢一度。 我哋攞住個波嘅時候用掌骨，我哋用上下手。咩叫上下手呢？上手下手，因為有好多人咧咁樣接波，咁樣接波之後就會變成你係呢一點攞波同呢一點攞波，你慢慢就會變翻 two motion，你會找住個波。C M 就係其中一個，啱啱佢就係咁平手，波喺呢點同你變咗係呢兩點找波，唔係。 記住喺呢度攞波，所以係應該呢度同呢度成一條平行線。明唔明白，高翻少少，上下手，系啦咁樣。睇住呢度同呢度，系啦上下手。明唔明白，所以你會變咗咧，好似摸住個頭咁嘅。我之前講過，你好似摸住個波咁，然後。 舉起單腳，OK，呢只腳唔喐，呢只腳落壓落去，係啦，明唔明白？壓推出去，明唔明白？清唔清楚？再試下壓，Good，就係一 明明，試下再嚟。阿 CM 個手腕未未未未未放鬆，再嚟爭少少係咪？跟住係前臂，前臂力量，前臂力量，前臂九十度向上。係啦，good，唔使太大啦，太大力啦。記住，我哋上下手攞個波，舉起只腳，呢只腳我哋用呢度壓落去嘅，唔係搭前。有好多人會變咗搭前。記住，我哋係。 明明白唔係伸落去啊！呢個就係壓壓彈，明唔明？前臂九十度向上，再睇一次波壓彈。 其实佢唔会令到你射波慢咗。点解？讲翻啱啱有有有观众讲过一样嘢，就系话传统 two motion 先坐低，波接射。我哋而家做唔到嘅。点解咧？当你先坐低嘅时候，OK，波，你已经冇压嘅力量，你冇得用核心噶呢个第一点。第二。 你就只有跳嘅力量，你跳嘅话咧，呢个动作本身会令你中前，因为坐低唔喐，你就会中前。冇人敢坐低嘅，你一坐低就系咁噶，系咪啊？就会变成中前，听唔听到我成个动作？ 已經中緊前啦！好啦，咁你如果 two motion 係咁嘅動作嘅，先坐低。O K，左腳對住傳統啊，左腳對住框嘅左邊，右腳對住個波波接拉起向上射，拉起有呢個動作令你平衡翻。再睇一次，接拉起然後射，呢個係 two motion，短係 O K 嘅，長咧係啦。 接拉起向上射，難啲，唔係唔得，但係難啲。但係呢個動作有咩唔好？你跑緊咧就好難，所以你睇翻咧，the last dance 好少人跑緊會可以射到三分。 拍住波射三分都好难，因为你太多要去重新平衡嘅嘢，你要停啦，拉翻起，系咪？但系而家嘅动作就系唔使坐低噶，记住唔使坐低，伸直翻个人，脚咁样屈曲离开咗个 lock 啊得噶啦，呢度有个 lock 嘅伸直晒，我哋呢个叫悭力模式。 你因為咧呢度已經有個鎖，膝頭谷入邊會有個鎖鎖住咗噶啦，呢個叫慳力模式。我哋要 unlock 佢，unlock 咗噶啦。OK，伸直微屈五個 percent 就得噶啦，屈五個 percent。個波嚟嘅時候，波係啦，就算我哋跑緊，我哋壓完，我哋就可以向上射。明唔明白？甚至我遲啲都會教嘅。我哋新嚟之下，我哋會加個新嘅步法，以後都會改波。 就係 side step catch，明唔明白？一樣射到波，但係你嗰個攻擊範圍同埋你嗰個威脅性大好多。 一定要改呢一個，我陣間就會講點解一定要改呢一個。所以而家我哋現代嘅籃球一點五 motion 同 one motion 嘅發力系統同 two motion 係完全唔同，明白嗎？因為 two motion 係先坐低，先坐低拉起，但系 one motion 嘅話咧，我哋係淨係摁落只腳個波嚟壓射，基本上速度大家你覺得有分別咩？有分別，壓嗰個快啲咯。 因為我喺跑之下我都做到，但係你傳統嘅 two motion 你就要學 w a y Allen 咁樣啦。傳統 two motion 就係先坐低，然後跳起拉出去，你就難好多啦。所以。 基本上，如果你唔係一個職業球員，受過職業嘅訓練，有一個好好嘅彈性，你要用一個跑動彈起射 two motion 嘅三分，難上加難。即係我哋盡量呢，我哋而家就係人直下爬，唔好中前下爬，中前你就開始變翻 two motion。所以你一定要拉拉翻好嗰個背。OK，我哋要做翻好呢一個動作，就係因為阿豪呢讀書讀得太多嘅關係呢。 OK，咁佢咧，你一個動作咧就係點樣可以做咧，令佢誒拉翻呢一邊咧？誒，用個籃球可以做到嘅。但首先點樣咧？我哋點樣拉咧？就係先坐喺度，係啦，貼住個波，你可以嗱自己掂住，好啦，跟住然後個人開始瞓上去，係啦，係啦，瞓上去，係啦，然後咧個攞柚向上趌起，係啦，good。嗱呢個時候阿豪咧仲係 lock 住條頸啊，好多人都係咁。 OK，你就係要放鬆條頸，係啦。好啦，你而家見到咧，阿豪嗰個波咧停咗喺呢一個位嘅。我個人建議佢要停喺呢一個位置，係啦，停喺呢度，係啦，再前少少，係啦，然後手背泳式向後，係啦，眯埋眼。如果你想做一個訓練埋核心嘅話咧，即係好多人都好貪心嘅，我就好貪心嘅，我通常都會訓練埋嘅，淨係腳踭掂地，係啦。 然後保持呼吸，深呼吸。咁咧佢會好有效咧，將你成個上半背咧拉鬆。頸每日五分鐘，嚴重嘅十分鐘。如果你 keep 到每日五分鐘嘅話嘅话，我係保證保證一個禮拜後你會大力好多，兩個禮拜後你唔做唔舒服。 記住呢個好緊要，因為你諗下你每一日有幾多時間攞住本手機喺度讀書， <laughs> 你其實就要做翻咁翻咁上下嘅時間嘅拉筋動作。我接受過好多治療，唔好妄想一啲長期嘅讀書活動令到你嘅身體變形。你可以靠一次兩次整骨啊！ 整隻啊就可以醫翻好。你整一次、整兩次，你嗰一日好松，第二日好快都去緊翻，因為你個習慣問題啊嘛。你每一日咁樣四個鐘頭，你點樣可以？你點樣可以用兩次嘅醫療半個，每一次醫療半個鐘，你用一個鐘可以醫翻好？手術都唔得啦，啱唔啱啊？所以你真係想醫好嘅話呢，你日日日日拉，每一日都做。 將呢個養成翻呢個習慣，抵消翻你一個温書嘅習慣，明唔明白？阿豪爽唔爽？一開始，一開始，好多人會好痛嘅，包括我太太咧，因為佢長期湊小朋友啊，佢成日湊小朋友成日污住咧，佢都開始有驼背嘅時候咧，一開始做嘅時候會嘔嘅，即係會有嘔嘅感覺嘅。你慢慢深呼吸，吸到盡。 個頭係掂地又得，唔掂地又得，你條頸都係完全放鬆嘅，係咪啊？我而家直情喺呢個波上面瞓覺，我啊冇感覺，但系我第一次做都係好痛，係你好痛啊你都你温書勤力啊嘛，嗱我個人温書啊比較懶嘅，基本上就係咁樣上咗去之後，我就會咁樣瞓覺噶啦。 我頸短啊嘛，啲網友都話你頸長啊，頸長咪好咯，好高冇遠。 <laughs> 嗱就係咁樣啦，你咁樣做嘅話咧，你嘅力量傳遞會好多。啱啱炒幾球，好啦，而家我哋又試下射咯，準備。係 grip ball，拋物線好靚，再嚟啊，再嚟，到個 C M 壓停，係啦，壓係啦，左腳左腳直晒，唔好直晒，係啦。 Good shot，再嚟，睇住，聽住，聽住。而家咧，你个前臂唔系九十度，前臂唔系九十度，前臂。记住一样嘢，压出手嘅时候九十度，压九十度，明唔明白？九十度，前臂九十度，将你压弹嘅力量出翻晒出嚟，明唔明白？试下系啊，系啦，good，唔得，錯咗一下，錯咗一下。 左手舉上嚟，左手舉上嚟，左手舉上嚟，有唔有啊？Good shot，再嚟啊！壓，系啦，唔使太大太大動作啊！嗱，啱啱阿豪咧壓到咧啊，好噃啊，先開始穩定啊！啱啱阿豪壓到咧，個人會咁樣中咗落去啊，明唔明白？唔使咁大動作，壓唔喐嘅，儘量唔好令自己喐，明唔明白？你用緊核心嘅力向下壓，係啊，下巴向上壓。 系啦，唔使咁大力，再细力啲，柔软啲，唔使好大力。记住，压嘅力量好细，唔系你好大力向下压。你睇多次，系咁细嘅啫，咁细嘅啫压，然后再向上出嘅，唔使好大力嘅。压，系啦，good，明明你咪始入咯。 係啊，唔好咁大力。係啊，好近嘅啫，呢度。雖然今日個框高咗，Good。再嚟，Good shot。呢個就係你更加容易用嘅力。好啦，遠咗，遠咗嘅話，我哋點呢？一點五毫神。一開始我哋講過，我哋微心出。 远咗嘅时候，你将你嘅起手点起手，唔系离手，离手系咪都呢个位？OK，起手点，降落一格，眉心，降落鼻。OK，三分嘅话咧，诶，我都喺眉心嘅，因为我力量比较大。你可以降翻落鼻。OK，你就系咁样降落个鼻度，然后出手。诶，你见阿阿阿 d a m o n Newell 咧，就会系喺。 远距离佢就会喺呢度射，再远口，再远心口，我哋有呢个有一个系统喺度，明唔明白？咁你你嘅力呢就会稳定，两分区喺眉心，三分嘅喺鼻鼻出，记住前鼻都系九十度，明唔明白？再远两步嘅波系啦，口口压口出用力，明唔明白？ 力量好接近噶，口出去都系咁射，再远啲波，心口，OK，明明白，我差啲人啊。 你試下嗱，而家去到三分線嘅話咧，記住壓鼻，Go，係啦，唔好擺高，CM 太早擺擺高啦，擺咗嚟呢度又用膊頭啦，係啦，前臂九十度，阿豪低咪咪，又係擺高咗啊，CM 唔好擺高，唔好擺嚟呢度，喺呢度，明唔明白，因為你咧擺呢度你又用手指噶啦，係啦，壓。 系，o d 阿豪，阿豪，阿豪，阿豪，阿豪，条颈唔得啊，条颈唔得啊！嗱，每个人嘅射法唔会一样嘅，用力方法有唔同。阿豪就系条颈比我哋两个长，所以咧佢更加容易中前，佢就永远争嗰一点点。只差一点点。系啦，OK，按住先，嗱。 誒嗱，我仲係覺得阿豪咧，你嘅力係走咗嘅，係仲係走咗。睇多次啊，唔得阿豪咧，整個身都往前睇住，腳踭喺前，係啊壓提起壓落去，good 好翻啲啊，好翻啲，但係甩咗手，因為咧唔係上下手。阿 C N 擺翻低少少，上下手摸住佢壓。 左手舉起，唔得太大啊！你錯得好犀利，唔好錯得咁勁。誒嗱，邊下壓落去嗰下？阿豪咧就係啱啱咧就係呢一下好犀利啊！明唔明啊？你啲下太勁啊，平衡失咗啊！記住，我哋咧用呢個，記住唔係踩落去。 系啊，你就係踩落去，唔係踩落去。我講多次，依度、依度、依度壓落去，明唔明白？壓壓好短嘅就係個力。係啊，就係咁，唔好唔好，唔係咁，明唔明白？準備壓。係啦，嗱，你細翻啲好啲啦，明唔明？拉實呢度，向下壓落去。 誒又擺高咗啦，CM 唔好擺咁高，記住擺翻落呢度。你一擺呢度用膊頭嘅會，係啦，仲係走啊啲力，係啦。嗱，你擺翻低啲係咪順啲啊？但係你要用左手舉，左手舉直，再嚟，哦壓，d 嗱，你見到咧，阿豪咧就係其實佢已經改善咗一般嘅年青人呢個年紀嘅年青人咧，因為佢哋讀書嘅時間會真係多，咁所以咧你會變咗咧佢哋嗰個變形咧變得好誇張。我自己有個學生啱啱先見完佢啫，佢係直情可以去到咁噶啦，但係佢只不過一個十四歲嘅學生嚟嘅明白？你哋今日開始拉咧，拉翻鬆佢咧。 你係可以改善到嘅，改善到即係咩呢？你慢慢個人會直翻，但係你真係要日日拉，日日做核心。我哋點樣練核心壓嗰個力呢？咁其實你可以日日都咁樣調，但係你要記住嗰個感覺係咩呢？你壓實呢一度喎，你見到成個人呢喺度轉呢，但係呢個成個人個感覺呢，都冇用過力嘅喎，明白？即係開演唱會嚟講呢，係好有用噶嘛，係咪？四面台都得。 所以咧，你記住，我哋要用核心跳，個人係自轉嘅。好啦，我哋最後一節啦，豪 time 啦。OK，記住呢度，你會用舉到個波去邊度寫？我建議你喺口，啱啱你係咪下下爭少少嘅？好，最後一樣嘢，阿豪爭咩咧？就係佢好黐身啊！好黐啊！前啲，記住個手踭一定要喺前邊呢度，明唔明白？ 腳踭喺前面 g o o d 係，壓，perfect，到 C M 啦，逃單成功啊！ <laughs> 到你啊，到你啊！ 哎呀，降翻低啊，C M，降翻低个波。阿 C M 就成日都仲系喺呢度，明唔明白？好啊，今日难得豪探成功啊，大家为佢鼓掌。啊，今日咦！ <laughs> <laughs> <laughs>